Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibrahim Saya salah satu teknisi di Otos Masjid atau ASH Car Computer Specialist Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit panduan atau cara bagaimana membaca uh, si ecu data atau program ecu um, ecu adalah singkatan atau kepanjangan dari engine control unit atau banyak juga orang yang bilang bahwa ini adalah ECM atau ECM engine control module dan ecu ini biasanya terdapat di sebuah kendaraan yang sudah e, menggunakan sistem injeksi. Sebagaimana kita banyak tahu bahwa hampir semua kendaraan atau semua kendaraan yang ada sekarang itu sudah menggunakan ecu. sebenarnya itu sendiri itu banyak sekali macamnya makanya untuk memudahkan uh, kita mengetahui jenis-jenis ecu aturan internasional sudah menentukan atau menetapkan bahwa modul yang terdapat dalam satu kendaraan itu dibagi tiga bagian yang pertama powertrain yang kedua Eh, body atau powertrain train system, body system, dan yang ketiga adalah sasis system. Nah ini yang terdapat di powertrain system. Dan aturan tersebut juga untuk memudahkan kita mengetahui problem-problem yang ada. Contohnya ketika kita menggunakan scanner atau diagnostic tool, biasanya <clears throat> ketika ada masalah di engine atau di matic itu akan muncul um, trouble code diawali dengan huruf P atau P for powertrain dan ketika juga muncul di sasis itu akan muncul C atau huruf C di awal trouble code tadi dan untuk di body sendiri itu akan muncul B atau B untuk body system nah di sini saya akan beri beberapa contoh um, ecu jenis-jenis ecu <clears throat> ini adalah ecu high look yang dipakai di mobil Toyota atau di mobil eh, tota- eh, Toyota Hilux untuk yang diesel dan oke okay, ini ada juga ECU juga nih engine control module juga tapi ini saya nggak tahu nih aslinya untuk apa juga kalau nggak salah ini Ayla atau AG ini pembuatnya adalah Bosch oke dan ini juga ada lagi ini Hyundai saya belum tahu ini Hyundai juga bukan eh, Hyundai apa ini nah ini pembuatnya Continental oke saya juga akan kasih beberapa contoh juga nah ini juga buat Toyota juga <clears throat> tapi ini yang baru terus ke okay. ini uh, ini jenis <clears throat> um, ini EPS atau electronic power storing nah ini yang biasanya uh, ada di sasis jadi ketika ada trouble code di bagian EPS itu akan muncul um, di trouble code-nya itu C huruf C nah itu menandakan bahwa dia ada di bagian um, sasis sistem ini juga saya ada juga RB ini ada airbag ini juga continental juga yang buat um, nah ini biasanya adanya di body jadi kalau kita mau baca uh, kalau ada pilihan powertrain ada body ada uh, sasis ketika masalahnya ada di ARB berarti kita harus masuk di body nah, ini jenis-jenis ecu jadi ada beberapa eh, ada banyak sekali modul-modul yang terdapat dalam kendaraan tergantung kendaraan itu sendiri ada yang medium atau ada yang eh, masih standar standar itu biasanya terdapat cuma hanya ada engine automatic mungkin sebagian nggak ada yang ABS nya tidak ada airbag juga tidak ada terus ya paling ada AC instrumen cluster nah itu mungkin yang yang biasa atau yang medium class biasanya sudah terdapat ABS bahkan ada juga yang menggunakan traction control ada yang menggunakan EPS atau uh, Electronic Stability Program um, jadi ada ABS e with ESP uh, ah, terus yang di high level biasanya atau high class atau high tech biasanya banyak sekali modul terdapat di uh, kendaraan tadi ada sunroof ada air suspensi ada maybe um, ABS with ESP with traction control with um, brake assist jadi banyak sekali terdapat di kendaraan jadi tinggal um, kita lihat um, modul-modul um, terdati uh, eh, tadi <clears throat> nah ya yeah, bicara tentang bagaimana cara membaca si komputer tadi itu ada dua cara yang pertama biasanya menggunakan diagnostic tool baik dia yang menggunakan original atau yang universal as long as dia support SIG 2534 jadi itu support programming uh, jadi uh, bisa read bisa write um, contohnya kalau yang original biasanya Toyota menggunakan intelligent tester atau yang terbaru sekarang biasanya menggunakan OTC terus juga ada Nissan menggunakan consult Mitsubishi menggunakan MUT ada MUT3 ada MUT Lite terus juga ada Honda to him Honda dia uh, Honda intelligent and the, terus juga ada kalau Ford itu biasanya menggunakan PCM um, oh banyak banyak sekali soalnya macam si si scanner tadi jadi um, kita bisa membaca data menggunakan uh, scanner atau scan tool uh, selama si modul tadi juga uh, support untuk onboard programming jadi kita tinggal colokin si OBD atau uh, onboard diagnostik Ah, soket OBD uh, ah, karena di situ uh, kalau yang terbaru biasanya itu menggunakan um, OBD 2 yang 16 pin <clears throat> dan umumnya uh, itu sudah diberlakukan keseluruhan eh, kendaraan itu harus menggunakan OBD2 jadi selama si komputer yang terdapat atau si modul yang terdapat di mobil tadi juga ada support untuk onboard programming dan juga si diagnostic tool juga support untuk onboard programming itu kita bisa melakukan reading data atau writing data. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa membaca menggunakan uh, programmer atau ada di luar sana banyak sudah banyak terjual uh, universal programmer mungkin saya akan kasih contoh ini adalah salah satunya <clears throat> nah ini key tag key tag ini um, alat yang saya akan gunakan nanti untuk ngebaca um, data uh, Hilux Toyota Hilux yang video berikutnya akan saya sajikan dan ini adalah introduction uh, <clears throat> saya sendiri punya beberapa macam um, dan ini bisa dibeli banyak uh, yang sudah menjualnya dan ini juga ada saya kasih contoh beberapa ini ada juga PS ini nah, ini juga bisa dilakukan eh, apa alat untuk ngebaca data si ecu uh, eh, kerjanya sama sama Kitek cuma ini lebih banyak uh, dipakai saya lebih banyak menggunakan untuk mobil-mobil Asia uh, dengan ini walaupun ini juga banyak juga atau uh, support juga untuk mobil-mobil Asia <coughs> mobil-mobil Asia asus nah, juga ada saya juga ada ini yang kecil ini namanya Xprog biasanya saya menggunakan ini untuk baca um, serial live from um, kadang-kadang um, juga ada um, flash Ini bisa menggunakan ini um, cukup sih berguna juga sih ada sebagian lagi dan ada beberapa lagi yang saya punya ini cuma um, mungkin karena tutorial ini kita akan um, belajar cara membaca si komputer atau si data ecu menggunakan key <clears throat> ya yeah. karena perusahaan mobil itu banyak itu otomatis juga akan banyak juga perusahaan-perusahaan si ecu contohnya tadi um, ada Bosch, ada Continental, ada Delphi, ada Autoliv, ada Keihin, ada Hitachi, ada Denso, Denso yang mungkin kita akan um, ya, di tutorial nanti kita akan um, uh, gunakan atau kita akan membaca Ecu Denso ini. <clears throat> terus juga ada Sagem, ada Delphi, ada Mitsubishi, banyak sekali perusahaan-perusahaannya cuy. Uh, karena perusahaan itu juga banyak, otomatis masing-masing punya versi. Jadi cara bacanya pun juga berbeda-beda. Ada yang dia harus dengan jumper ada juga harus short to ground atau dikonekkan ke ground ada juga yang harus ditambahkan resistor untuk membaca si data tadi ada juga yang berbeda cara bacanya berbeda juga cara writingnya jadi itu tergantung dari perusahaan-perusahaannya tadi mungkin di sebagian programmer itu ada um, caranya atau manualnya bagaimana uh, membaca uh, data tadi um, <clears throat> mungkin untuk persiapan saya rasa cukup mudah-mudahan ini juga bisa berguna um, terima kasih sudah uh, lihat video ini um, saya berharap ini bisa ber, sangat bermanfaat buat beginner um, ya yeah, thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh